가냐고 네. 그래서 Come on! Нарман Мырзаның тұлпары менен Түркістан облысы Қазығырт ауданы Жайық көкеміздің баласы Алталашқа белгілі Жайық ә, Бәйдібек шабуылдас тастаған болатын ағайын. Аттың аты Чорный Пантера. Неге? Неге? Болды бұл. Асыл қажыға бір замечание мен байқамай қалғаны үшін назаровке есептеліп жатыр қадірменді ағайындар осы жюри мүшелері шешті ат кімдікі назар міне киелі түркістаннан келген түркістан қаласының құрметті азаматы халық қалаулысы базарбай ағамыздың атыменен өздеріңіздің белгілі шабандоз жолбарыс көкеміздің баласы назар шабандоз тастаған болатын аға салып беріңіз